Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi dopo molti anni nel quale non facevo questo tipo di cosa mi andrò a tingere la barba. Quindi non prendiamoci chiacchiere e partiamo con il video.

è piaciuto come sempre lasciate like, commentate e condividete il video, suggeritemi nei commenti se volete che io faccia qualche forma particolare. Adesso ve la farò vedere da più vicino. Al prossimo video!